キングです。えー、なるほどなと。えーとですね、登録、登録者数1000人以上だそうです。だと、その、えっ、ー、と、なんか、なんですかね、協力者、協力者が、今、スポンサーがつくそうです。はい。あなるほどなと。うーん、っていう感じですね。それで、えー、化粧をですね、落としたので、化粧でもですね、してみようかなと思います。えーと、ファンデーションですね、ショップのですね、BB の とに、奥。奥ですね。はい、普で、えー、バフ、えー、バフにつけて、で、化粧ですね。また。そっか、1000人以上か。の登録者数か。あ、で、カフで私見ましたけど、手でもね、塗ってみましょうかね。 いつもですね、パフ、パフを使って化粧するんですけれども、若い子がね、手、ファンデーション、クリームとかですね、ファンデーションを塗っているので、まあ、その違いをですね、ちょっと、で、つけました。ちょっと変わりますね。 線をくをつけたここべりまマークこちですかねカバーマークセルアドアントローションってやつですねで簡単にですねこれこの化粧水も1枚にします1枚に購にしました化粧水です

購入した1万円のですね、ファンデーションを使わずに、こちら、100均で購入したファンデーションですね。はい、こちら、ちょっと使用してみようかと。こちらも100均で買いました。はい。こちらをつけるとこうなるかなという感じですね。うん。まあ、えーとね、ナチュラル。ナチュラル。ナチュラルファンデーションうん、100均の僕でも全然いけるかなっていう感じ。 はい、しましたね。これ使った時にね。うん。結構薄く、こう、つくかなっていう。くらいですね。感じしすね。はい。あとはもう、同じの眉。眉を描かないと、こう、薄いので、眉、眉を描くと。で、ちょっとこちらも、すごいの、それしゃうときあのちょっとね、編集でですね、あのちょっとやってみようかなと思っています。 そうですね。回書くとあれなうん。こんぐらいかな。うん。普通に。 うん、はい、これで完了です。はい、まあこれでですね、また編集してみようかなと。まあ普通ですけれども、まあ、こんな感じで、はい。うん、編集ですね、してみますまあ女性ですよね、あのー、化粧はね、あれですよね、あの、やっぱり、あのー、テーマの一つではないでしょうか。皆さんも。